Oh, pra ninguém. Eu vou papar. Felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra Michele nada! Tudo! Então como é que é? é? É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! Michele, Michele, Michele. Mãe, mãe, Quem será? Quem será? Pom, pom, pom, pom, pom.